Вот мы сняли сцепление родной фордовский двухвасовый маховик Фомака. Маркировка. Гейт и так. У нас сакс. И вот биение. Вот из-за этого биения необходимо маховик менять, и он издает посторонние звуки на холостом ходу. Вот неисправность маховика.